上了我的脸，告诉我现在是春天。谁说是春眠不觉晓，只有那偷懒人儿才高眠。春风它吻上了我。 趁着这春色在人间，起一个清早跟春相见，让春风吹到我身边，轻轻地吻上我的脸。春风它吻上了我。 一年一年，趁着这春。 最相见 是一年。 春眠不觉晓，只有那偷懒人儿春风它吻上了我。 过去。 我。 春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。谁说是春眠不觉晓，只有那偷懒人儿才高眠。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。虽然是春光无限好。 只怕那春光老去在眼前。趁着这春光在人间，起个清早跟春儿相见，让春风吹到我身边，轻轻地吻上我的脸。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。 春天里，处处花争艳。别让那花谢一年又一年。